So, mi chiamo Cristina Cronello, sono italiana, eh, la mia città di origine è Torino, e lavoro al Politecnico di Torino ma attualmente sto lavorando in Francia all'Università Sorbona eh, UTC. Ma credo che questa sia una domanda molto importante perché vedo molte criticità nello sviluppo dei veicoli autonomi e onestamente la sfida più grande che io vedo dei veicoli autonomi connessi è quella di soddisfare i bisogni degli utenti senza creare dei potenziali impatti che attualmente tutti dicono che non ci sono, anzi che il veicolo autonomo sarà eh, un toccasana per la congestione, per l'ambiente, io sinceramente non credo che sia così. Credo che la grande sfida sia eh, orientarsi verso il trasporto pubblico, rendere il trasporto pubblico autonomo, questo taglierà enormemente i costi. Il 55% dei costi del trasporto quindi non avere più l'autista significa risparmiare moltissimo e quei soldi utilizzati per migliorare la qualità del servizio e per dare un trasporto pubblico molto più efficiente e più frequente. Questa è la grande sfida. Se invece ci si gira verso e si va verso la direzione di un trasporto autonomo essenzialmente con automobili, che siano privati, che siano in sharing, non cambia moltissimo, il rischio è davvero che si, si aumenti il traffico, quindi si aumenti la congestione questa per me è la grande sfida, avere il coraggio di prendere una decisione fondamentalmente focalizzarsi su quale sarà il futuro dei miei pubblico o privato.